築200年家の周りには生い茂る雑草ゴミだらけの家を知識も経験もない若者がゼロからリフォームゼロから始める廃墟生活 Thank you.